Приветствую! Хочу поделиться своей доработкой сверлильного станка Bosch модели PBD40. Данная модель хорошо известна, обзоров на нее хватает. А сегодня я расскажу о том, каким образом мне удалось э, преодолеть э, тот люфт, который ранее считался в ней э, полностью неустранимым. Это люфт в патроне. То есть при, при вот такой раскачке патрона здесь происходит стук, люфт, и патрон просто болтается. И причем, чем у нас длиннее сверло, тем больше это сверло болтается. И в результате получается уже не отверстие, а просто дырка. За счет чего это происходит? Вот корпус редуктора от данного станка. В станке он устанавливается вот так, в таком положении. И происходит следующее. Вал, на котором у нас установлен патрон, одним своим концом снизу а, проходит через шариковый подшипник, а вторым своим концом он упирается вот в этот игольчатый подшипник. Маркировка подшипника HK 0808. То есть наружный диаметр 12 мм, внутренний диаметр 8 мм, высота 8 мм. А, поскольку игольчатый подшипник особо точным не является, то и именно из-за этого у нас болтается вал, на котором крепится патрон. Каким образом я думал это устранить? Изначально я хотел поставить сюда обычную бронзовую втулку вместо этого игольчатого подшипника подходящего размера, то есть с наружным диаметром 12, внутренним 8 и высотой 8. Однако же мне вовремя попались шариковые подшипники на все том же Алиэкспрессе. Наружный диаметр 12, внутрь диаметр 8 и высота 3,5 мм. Маркировка МР 128 ZZ А5 10 штук в упаковке. Фуши Берень. Заменив, соответственно, ну, вот этот игольчатый подшипник на две штуки вот таких шариковых подшипников. Удалось избавиться от люфта в патроне полностью. Вот здесь у нас люфт остался, то есть сама вот эта голова, она люфтит. Однако в целом этот люфт вполне устраним. Здесь, в принципе, можно придумать какие-то подкладки вот сюда, для того, чтобы здесь выбрать э, расстояние между зубчатой рейкой и э, корпусом, собственно, самого станка. И тем самым люфт можно устранить. Вот этот же люфт в патроне ранее считался неустранимым. Вот, но с заменой игольчатого подшипника на обычный шариковый его удалось устранить полностью. Вот это звук люфта самой головы. В таком направлении люфта вообще нет. По кругу люфта также нет. Собственно, на этом все. Спасибо за внимание.